い話をします リチャード・ゴスミズが書きました「日本の魔界」という本の138ページと139ページを読みますまあねこれある K という社員が会社で経不正な経理が行われることを発見してしまったいろんな場面でもって金をごまかして社員からも金を盗んでいるし二重給与と それからあの経費を水増しして、えー、まあ脱税をしてるとかいうことを発見してしまったんですね彼はねでそれを追求しようとしたこれはやばいということで裏社会とどっぷりつながったその企業の社長は裏社会からそいつを抹殺しろという指示を受けたほっとくと 税務署なんかに垂れ込まれるお前んとこもやばいだろうしこっちもやばいじゃあ中をにしようという話になったわけこれが前提ね、はい、加藤は動いた K が自主退社をするというその前に最後に話をしようと課長が加藤が持ちかけた会議室で加藤は K に提案を持ちかけた君も会社を辞めたら生活に困るだろう いい方法があるから教えてあげるよ医師の診断書があれば健康保険組合から傷病手当金が出るんで加藤は前日にカルト組織と打ち合わせた通りのシナリオで話を進める K はどこも悪くないので受給資格がないと答えたそこのところは何とでもなるんだ例えば精神精神疾患だったら 問診だけで診断書を出してくれる私の知っているこの病院の医者が便宜を図ってくれるから行ってみたらどうかな加藤は用意していた世田谷の病院の資料を提示した K は黙って病院の資料を眺めた加藤は魂胆を見破られそうな恐怖を抱いたいやいや別にこの病院でなくても構わないんだ 君の知っている病院でもいいんだそれにこの病院が診断書を出すんじゃなくてこれここから別のところを紹介してくれるんだよ、うん、さっきとは話が違ってきた加藤はこの病院じゃなくてもいいと不思議がちに繰り返した語尾に力がない K は加藤の不思議な動揺を見逃さなかったカルト組織は K に謀略をさせられることを恐れたのだ だから加藤に少しでも勘ぐられそうになったら話を引っ込めろと指示していたのである加藤はあまりに過敏に対応しすぎたそして余計に K に不信を抱かせる結果を招いてしまったのである K は高校時代の友人が医者だからそちらで相談すると答えたカルト組織にはうるさい人物告発者を安全に処分するネットワークがある K が裏事情も知らずに加藤の指定する病院に行けばカルト組織の医師の手で薬物を使って改造されることになる犯罪の追及などに興味を持たない温和な性格に作り変えてくれるのだろうといった話なんですが作り変えるだけじゃなくて病気で死なせてくれるかもしれない